Bonjour. Vous êtes perdu Absolument pas. Et toi Bah non. Enfin, je crois pas. Viens t'asseoir. Ça va euh, Ça va, oui. Merci. Et vous ah, Nickel. Pardon, mais euh, on se connaît <laughs> Maintenant, oui. Et vous faites quoi ici ah. Je suis venu pour toi. Pour te voir Pour me voir Enfin, pour que tu me vois. Alors attendez là, je suis que dalle. Je suis toi. Toi dans plusieurs années. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries là je trouvais ça marrant que tu vois à quoi tu allais ressembler. Mais pourquoi j'allais Tu aurais ressemblé à ça si t'avais pas fait ton truc là. Mais de quel truc tu parles